बसमीम मुमताज़ अहमद माइंड अकेडमी की जानब से एन एल पी प्रैक्टिशनर सिलवार का mind P S P graduate हूँ मैं सौजना के बारे में ये वीडियो है मैं सोजने को एक दरवेश दरख्त मानता हूँ और इसकी जड़ से लेके बीच तक इस पौधे के तमाम अज्जा या बतौर गज़ा इस्तेमाल होते हैं या बतौर दवा के इस्तेमाल होते हैं आपको जितना कुछ सौंजने के बारे में पता है सोजना भी इसे कहते हैं इंग्लिश में मुरिंगा कहते हैं उससे कहीं ज़्यादा आज आपको मैं जानकारी दूंगा और ये मालूम आपको ना सिर्फ ये कि अपने तक रखनी है आगे भी आपने पहुंचानी है और आपने इर्द गिर्द देखें अगर कोई आपको सौजने का दरख्त नज़र आता है तो उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ और इस दरख्त से फ़ायदा उठाने के साथ साथ ये मालूम आप आगे लोगों को बताएं भी सही सौजने की जड़ मोटी सी होती है बड़ी खुशबूदार जायके वाली इसका आप अर्क निकाल के यूज़ कर सकते हैं बॉडी पे लगा सकते हैं अक्सर लोग इसका अचार डालते हैं और बहुत टेस्टी बनता है वही फ़वाद हैं जो इसके बाकी हिस्सों के हैं आगे चल के इसकी गजाइत के बारे में आपको बताऊँगा अलबत् सोने की ताज़ा पत्तियाँ हमारे यहाँ बतौर सालन के इस्तेमाल नहीं होती साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में इस्तेमाल होती हैं असल यही ताज़ा पत्तियाँ ही हैं जो कि गजाइत से भरपूर हैं आगे चल के बताऊँगा मैं फूलों का हम सालन बनाते हैं ज़बरदस्त सालन बनता है इस्तेमाल करें इसको फलियाँ इसकी इस्तेमाल होती हैं बहुत कम फलियाँ बनती हैं क्योंकि सारे फूल ही इस्तेमाल कर लिए जाते हैं लेकिन जब फलियाँ बन जाती हैं तब भी आप इनका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं जड़ें पत्ते फूल और फलियाँ तमाम की तमाम गज़ा के तौर पे भी और दवा के तौर पे भी इस्तेमाल होती हैं यहाँ फलियों और पत्तों के अंदर जो गजाइत का एक चार्ट दिया गया है फलियाँ साल में एक दफ़ा आती हैं लेकिन इस पत्ते हर वक्त अवेलेबल हैं तो फलियों के मौसम में आप फलियाँ और पत्ते मिला के इस्तेमाल करें और बाकी में आप सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप देखें प्रोटीन आइटम ज़्यादा हैं टोटल फैट भी ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा हैं फलियों के नस्बत तो आप अपने पत्तों का बेस्ट इस्तेमाल करें अब देखें बी वाइटामिन पॉलिक एसिड और वैटामिन ए खासतौर पर ये देखें जो कि नज़र की बढ़ोतरी के लिए काम आता है आपकी नज़र को कमज़ोर नहीं होने देता विटामिन मैंने अच्छी खासी मकदार में विटामिन सी देखें बी विटामिन आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपके मेटाबॉलिज्म को इनहांस करते हैं तो फौरी एनर्जी के लिए आप विटामिन का इस्तेमाल करते हैं बेस्ट पार्ट इसका अवेलेबल है अब पाए जाते हैं मादनियात पर कैल्शियम बेहतरीन है हड्डियों को मजबूत करता है और बॉडी की सूजन को कम करता है अगर बॉडी के अंदर पानी भरा हुआ हो तो कैल्शियम की कमी हो सकती है उसमें आप देखें फौलाद आपके खून को बनाता है मैग्नीशियम एक बेस्ट मिनरल है फास्फोरस बॉडी के जो जख्म है उनको भरपूर राय करता है जिंक आपकी सेक्सुअलिटी में और खून को बनाने में काम आता है पोटाशियम देखें फलियों में और पत्तों में ज़बरदस्त है आप फलियों और पत्तों दोनों इस्तेमाल करने सीज़न पे या आप पत्ते तो लाजमी इस्तेमाल करें पोटाशियम का मेन फंक्शन आपके मेंटल एक्टिविटी को इन्हांस करना आपके हार्ट मसल को मजबूत करना और बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा पानी उसको बाहर निकालना होता है तो वो मोटे हजरात जिनके बॉडी में अगर पानी का कंटेंट ज़्यादा है उस वजह से मोटे हैं तो पोटाशियम का इस्तेमाल करें और मैं वेट लॉस के लिए मुरिंगा यानी सोजना का इस्तेमाल बताता हूँ तो अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो सोजने का लाजमी इस्तेमाल करें कैसे करना है वो भी बताता हूँ मैं ताज़ा और खुश पत्तों में गजाइत का मुवजना आपको मालूम है कि ताज़ा पत्तों में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उसका वेट बढ़ जाता है जब हम उनको खुश्क करते हैं तो वाटर कंटेंट कम हो जाता है अल्टीमेटली जो उनकी गजाइत है वो ज़्यादा रहेगी तो ड्राई लीफ के अंदर आप देख लें दस गुना तमाम गजाई जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं वाइटामिन बी ए मिनरल्स तमाम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कैलरीज़ तमाम की तमाम चीज़ें आप देखें ड्राई लीव के अंदर बहुत ज़्यादा है अगर आपके पास ताज़ा हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ेंगे अगर ड्राई हैं तो कम इस्तेमाल करने पड़ेंगे बेहतर है कि आप पत्तों को खुश कर लें और उसके बाद पीस के पाउडर बना के रख लें ज़बरदस्त हैं ये सोजना का मुख्तलिफ फलों से मुवजना किया गया कि कौन कौन से आइटम किस फल की नस्बत ज़्यादा हैं सोजने में जो फौलाद वो पालक की नस्बत पच्चीस गुना ज़्यादा है विटामिन सी ऑरेंज की नस्बत एक गुना ज़्यादा है और केले की नस्बत पोटाशियम पंद्रह गुना ज़्यादा है विटामिन ए गाजरों की नस्बत दस गुना ज़्यादा है कैल्शियम विटामिन सॉरी कैल्शियम दूध की नस्बत सौजने में सतारह गुना ज़्यादा है और प्रोटीन दही की नस्बत नौ गुना ज़्यादा है और प्रोटीन अगर हम देखें जो दूध में होती है उससे दुगनी है और जो विटामिन ई e पालक में होता है उससे सौजने में तीन गुना ज़्यादा है जितना फौलाद आपको मिलता है बादामों में सौजने में उससे तीन गुना ज़्यादा होता है अंडों में जितनी प्रोटीन होती है तो सौजने में उससे तीन गुना ज़्यादा है और देखें फाइबर जौ के मुकाबले में चार गुना ज़्यादा फाइबर हैं और रेड ग्रेस के मुकाबले में विटामिन सी टाइम टाइम ज़्यादा है तो आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये विटामिन मिनरल प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की डाइट है आप सौजने को लाजमी इस्तेमाल करें सौजने को मुख्तलिफ बीमारियों में भी इस्तेमाल किया जाता है सौजना अगर आप नॉर्मली ले रहे हैं बतौर गज़ा के तो ये एंटी ऑक्सीडेंट है तो आपके अंदर जो एजिंग है आपकी एजिंग को स्टॉप कर देगा बुढ़ापा आपके ऊपर कम तारी होगा एंटी ऑक्सीडेंट का काम होता है बॉडी में सूजन नहीं रहेगी आपका वेट लॉस में काम आएगा यू टी आई पेशाब की बीमारी ख़त्म हो जाती है बाल आपके झड़ना बंद हो जाएंगे और नए बॉल गिरे आएंगे आपकी स्किन शाइनी हो जाती है कोलेस्ट्रोल ख़त्म हो जाता है बॉडी के अंदर एनर्जी रैपिड मिलती है नज़र आपकी बेहतर होती है ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाता है डिप्रेशन ख़त्म हो जाती है क़त मुदाफ़त का जो निज़ाम है बेहतर हो जाता है आपकी सेक्शुअल एनर्जी को बूस्ट करता है फंगस को ख़त्म करता है एजिंग प्रोसेस में अगेन जो रिंकल्स है लाइनिंग है वो ख़त्म कर देता है रसोलियाँ अगर हैं तो उनका इलाज करता है और अगर नहीं है तो उनको ना बनने में हेल्प करता है वो बच्चे जो छः माह के बाद ठोस गज़ा पे आ रहे होते हैं उनको आप मुरिंगा दे सकते हैं और उन माओ को जो दूध पिला रही हैं या प्रेगनेंट हैं एक मुतवाजन गज़ा के तौर पर इस्तेमाल करें आपके हाजमे को बेहतर करता है कब्ज़ को शाय कब्ज़ को ख़त्म करता है अल्सर को ख़त्म करता है बॉडी के फासद मादों को बाहर निकालता है आपके जो ज़ख्मों को जल्दी ठीक करता है क्योंकि फास्फोरस है और भूख को कम करता है जो लोग ज़्यादा खाने के शौकीन होते हैं ज़्यादा खा लेते हैं वज़न बढ़ जाता है इसलिए मैं वेट लॉस के अंदर और सोने का बताता हूँ क्योंकि सूजन भी कम करेगा पानी का एलिमेंट भी कम करेगा आपकी भूख भी तीन जगहों पे सोजना काम करता है इसलिए रैपिड और क्विक वेट लॉस होता है सोजने से और उसके अलावा ब्लड शुगर को नॉर्मल करता है डायबिटीज़ वाले ले सकते हैं शुगर वाले और आपकी मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाता है माइंड की एक्टिविटी को बढ़ाता है क्योंकि पोटाशियम अच्छी खासी मकदार में है तो बतौर आप इसको इलाज के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गज़ा के भी आप रोज़ाना कम अज़ कम इसका हंड्रेड ग्राम तो लाजमी इस्तेमाल करें समझना कि ताज़ा पत्तियाँ अगर मौजूद हों तो आप इनका पेस्ट बना के ड्रिंक बना के शरबत बना के पी सकते हैं चाय बना के पी सकते हैं इस्तेमाल करें आप इसको बेहतर है आप उन पत्ती को खुश कर लें खुश करने के बाद उनका पाउडर बना लें पाउडर को फिर छान लें ताज़ा पत्तियों में नस्बत पाउडर के अंदर गजाइत दस गुना ज़्यादा होती है सोजना का तेल भी मिलता है क्योंकि इसके बीज के अंदर 25 परसेंट तेल होता है यानी एक किलो अगर आप बीज को प्रेस करेंगे तो एक पॉट तेल निकल आएगा इस तेल को आप खा भी सकते हैं और फिर जल्द भी लगाएंगे एक अच्छा मॉइस्चराइज़र है स्किन के बर्न कट्स वूंज को मुंतमिल करता है एलर्जीज को ख़त्म करता है पैरासाइट्स को ख़त्म करता है और आपकी जल्द की नरिशमेंट में काम करता है एक बेहतरीन तेल है इस्तेमाल करें इस्तेमाल करने के तरीके भी हैं बेहतर है कि आप इसको ड्रिंक के तौर पे इस्तेमाल करें सुबह सुबह या दोपहर को जब भी आप काम करके आए हैं मिंट मरिंगा मॉर्गरीटा ड्रिंक एक रिच एनर्जी ड्रिंक है फाइव स्टार होटलों में पेश की जाती है बहुत महंगी देते हैं लोग लेकिन आप यहाँ देखें एक वसीब तो का एक शरीफ और फ्रेश पौधा मौजूद है इसका तरीका यह है कि आपको पुदीना और सौजने के फ्रेश लीव पत्ते बराबर बराबर वज़न के ले लें अगर 50 ग्राम ले रहे हैं पुदीना तो 50 ग्राम मुरिंगा और थोड़ा सा पानी लें शेकर में डाल के इनको शेक करें इनका पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को दो बड़े चम्मच अगर पेस्ट वहाँ से निकला है तो एक लीटर सप्राइट की या एक लीटर सेवनअप की बॉटल में इसको मिला लें और दो तीन ड्रॉप नींबू का नचोड़ लें क्योंकि मुरिंगा यानी सोजने का टेस्ट ज़रा कड़वा होता है उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए ताकि आपको उल्टी ना हो या मतलब की शिकायत ना हो इसलिए इसमें सप्राइट को या आपको सेवनअप में मिलाया जाता है इस तरीके से आपकी मिंट मोरिंगा मार्गरीटा तैयार हो जाती है rich energy vitamin mineral protein drink है और एनर्जी देती है आपको इसके अलावा आप मोरिंगा की चाय इस्तेमाल कर सकते हैं खुश्क पत्ते हैं आ, या फ्रेश लीव्स हैं या पाउडर हैं कोई भी है जैसे आप आम चाय बनाते हैं वैसे आप इसकी चाय बनाएं बल्कि उससे भी इजी बनती है कि फ्रेश लीव्स को जब पानी उबलने पे आ जाए तो एक बंच सेल ताज़ा पत्तों का डाल के ऊपर ढकना दे दें और इसको बीस मिनट के लिए छोड़ दें आग से उतार दें अर्क निकल आएगा फिर जब आप के पास अगर खुश्क पत्ते हैं तो खुश्क पत्तों को उबलते हुए पानी में एक मिनट के लिए उबाला दें फिर उतार के ढकना दे के रख लें और इसके अलावा अगर पास पाउडर मौजूद है तो पाउडर की एक चमची काफ़ी है पानी जब उबल रहा हो एक पाउडर चमची डालें और उसको फ़ौरन उतार लें और 20 मिनट के लिए छोड़ दें ढक्कन दे के उसके बाद नींबू का एक दो ड्रॉप डाल के चाय इस्तेमाल करें वही vitamin minerals protein carbohydrate energies आपको मिलेंगी आपका वेट भी लॉस होगा और आप स्मार्ट भी दिखेंगे वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको वेट लॉस की नई वीडियोज़ मिलती रहें शेयर करें लाइक करें मजीद मालूम चाहिए हो तो मेरे ईमेल पे आप मुझे ईमेल करें आपके सामने आ रहे वेट लॉस के ऊपर ख़ास तौर पे और आपको मैं नई टिप्स देता रहूँगा अगेन वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़